Kung tayo'y may natutunan sa nakaraan, kaya nating baguhin ang kasaysayan. Sa pagpupo ng mga nahalal, tayo naman ang manindigan. Magbantay, magmalasakit, sa pagbango ng bayan, sa pag-angat ng ating kalagayan. Ikaw, ako, simula ng pagbabago. ABS-CBN, in the service of the Filipino worldwide.